차례야 차례야 차례야 차례야 차례야 차례야 차례야 차례야 그러나 Oh 私はね、えー、上り方が私たちのどこまで行かせたからということでわざわざ揃えてくれたんですねありがとうございます我々のために同性でございます Venga, v e n g う。venga! 开开开开！ Krishna, Krishna, Yes, I cry, yes, I cry. Yes, I cry, yes, I cry. てしないから、昨日、もしかしの前日がまだすい疲れちゃってるのかな、朝早くてまだ持ってないのかな、こんなんじゃ雨降っちゃいますよ、そうですよ、そんな悲しい雨なんて出さないように、笑顔満開、笑顔満開にしてほしいよね、

それでは今の曲をもちましてオープニングトるブルは